عليه هذيك الجهه هي الاولى شويه الرعايه غدا وكتصعب المريض خصو يتقلب واحد العدد هاد المرات الناموسيه خص تتنقى باستمرار وخص اللي يعاونو في الماكله الشريب والمرحاض التقال نازل بالخصوص على البنت من غير خدمتها خصها كل مرة تزور والديها باش ترعى وتهلا في أباها آه، طيب، ما طبيب الدار كينتظر أن هاد الحالة ما غتغيرش في وقت قريب كيشوف باللي خص تكون المساعدة من جهة مصلحة تاع الزرخ والمتطوعين في هذه المرحلة النهائية من حياة السيد الزرق. Euh, euh, euh, ja, nou, ik, uh, ik zal er met uh, mijn broer uh, over praten. Ik had in eerste instantie zelf al zitten nadenken over thuiszorg, maar ik had nog geen stappen ondernomen. الطبيب قال بلي آه، عندو يمكن شهر أو تلت شهور لي باقي آه، غادي يعيش معرفش آه، بالضبط وقال لنا باش خصنا نجيبو تاع الصرخ ويمكن خصنا نجيبو تا متطوعين باش يساعدوه انا كنشوف امي عيات بزاف عيات بالمعقول ما بقاتش قادره وحتى انا بعد الخطرات ما بقيتش نشوف حتى ولادي والخدمه بطبيعه الحال آه، ما علاش نقدر نسمح فيها اختي هضرت لي على مصلحه تاع الزرق ومتطوعين اللي كيساعدوا الناس اللي قربوا يموتوا ديك تاع الزرق ما عليهش الا با ما عنده مانع لكن المتطوعين شنو خصنا بهم الوالد غيكون معاه الحق الى رفضهم جميلة ساكنة قريبة علاش إذا إذا يجيو الناس خرين من برا بنتي هضرات لي على تاع الجرح لكن اللي محتاج ليه بزاف انني ما قدرش نمشي لبيت الماء جميلة ساكنة هنا قريب اذا انا ما بغيتش يعاونوني ناس اخرين خصوصا الا كانت شي امراه الزورخ ما عارفاش انا ظهري كيضرني بزاف وما بقيتش قادره عاد كتر وبنتي حتى هي ما قادراش دارت مجهودات كتيره مع الخدمه والدراري والحمل تقيل عليها ولاني هذا الشيء قدروا علينا الله لازم نصبروا ما عندنا ما نديرو <coughs> ما بغيتش يجي شي حد اللي ما كيعرفش لغتي ما بغيتش ناس غراب عليا با ما بغاش يعاونو شي حد غريب عليه واللي ما كيعرفوش هو كيشوف اننا خصنا حنا وسط العائله نلقاو حل لهذا الشيء الا جاو الناس من تازورخ وناس اخرين من برا ما عارفش كيبان بحال اللي حنا ما بغيناش نعاونوه وهذا ما يمكنش بالنسبه للراجل كيجيه الامر عادي لما جميله كتجي تعاوننا وكتسخر وكتعاوني فيه كطيب الماكله وبعض المرات كتنعس معانا ولاني هو كينسى اللي هي عندها الخدمه وعندها وليداتها وعندها دارها هو ناسي هادشي كامل متطوعين كي يعاونوا الناس اللي قراب يموتوا انا نظن آه، با يمكن يعجبو الحال الا جا شي واحد خارج من العائله وتا بالنسبه لمي نظن آه، مزيان باش كتقدر حيت كتقدر تقاسم الهم ديالها مع شي واحد اخر